जलप्रवाह पार्वितस्थलीवलङ्गलिका भुजङ्गतुङ्गमायिका डमर्डमर्डमडमङ्गाडव डमर् वयं चकारचन्द्रताण्डवं कनोतुनाशिवाशिव चाकः विराजमानमर्दनि दवन्द्रबन्धरोज्ज्वलं ललाटपद्मपावति किशोरचन्द्रशेखरे प्रति प्रतीक्षणं मना धरादरे धनञ्जिने निलासु बन्धुबन्धु सुरन्दिदन्त सन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षोरणे गोचिन्दि लम्पने वन विनोद मे त्वं यटाबुदन यतंगला स्फुरद फणामृम कदम्बकुं तु मदरव पलिपदिगवद मख मदालगत नय स्फुरत्प्रवत्त्य नयपुर मनोविनना तदर्त लोचनप्रभुत्वसे चले कसे थर कुसून गूरि गोरिणी विदोसरादितं भुजन्तराजमालया न बन्द्यजाटूटकं याय गाय पत्र गौरवम् If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.